Tutaj jestem w trakcie jakichś czynności instalacyjnych. Za bardzo się na tym nie znam, ale kto się zna, to może skomentować. W każdym razie widać, że coś tam idzie do przodu w tej instalacji. No, z tego co widać, chyba nam się coś udało. Camtasia Studio 7 has been successfully installed.